deux véhicules de combat blindés, deux véhicules, ainsi qu'un canon anti-char douze ont été détruits. En outre, un dépôt de munitions a été touché près du village de Starissa dans la région de Kharkiv. Dans la direction Kranolimansky, des frappes par assaut, l'aviation de l'armée, des systèmes de lance-flammes lourds et des tirs d'artillerie du groupe de force centre ont frappé des unités ennemies dans les zones des colonies de Novskoye. Chervon et Yadibrova de la République populaire de Lugansk et Grigorovka de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, jusqu'à 100 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois camionnettes et un obusier automoteur quatre 4 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, à la suite de dégâts de feu complexes et d'actions actives d'unités du groupe de forces sud, au cours de la dernière journée, jusqu'à 310 militaires ukrainiens, deux chars, quatre véhicules de combat d'infanterie, un véhicule blindé de transport de troupes, neuf véhicules blindés de combat, quatre véhicules et deux obusiers ont été détruits. Mstabé dans les directions Donetsk et Zaporozhye, les tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Prochistovka et Gledar de la République populaire de Donetsk. Les pertes au total de l'ennemi au cours de la journée se sont élevées à plus de 50 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat blindés, quatre véhicules et un obusier ID-20. Dans la direction de Kherson, jusqu'à 40 militaires ukrainiens, trois véhicules, un obusier automoteur Vuzdika et un système d'artillerie M777 de fabrication américaine ont été détruits lors d'un incendie. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 87 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel dans 118 districts. Un centre de communication des forces armées ukrainiennes a été détruit dans la zone de la colonie de Semenovka dans la République populaire de Donetsk. En outre, quatre postes de commandement d'unités des forces armées ukrainiennes ont été touchés dans les zones des colonies d'Orlianka dans la région de Kharkiv, d'Avdivka dans la République populaire de Donetsk et de Novoborislav dans la région de Kherson. Huit véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits au moyen de la défense aérienne et d'armes légères dans les zones des colonies de Chervonopopovka, Kovalivka de la République populaire de Louhansk, Zlenigay, Lnarskoye de la République populaire de Donetsk et Removka de la région de Zaporizhia. De plus, six roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR ont été abattues au cours de la journée. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 404 avions, 226 hélicoptères, 3620 véhicules aériens sans pilote, 414 systèmes de missiles antiaériens, 8456 chars et autres véhicules blindés de combat, 1074 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4456 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 9177 unités de véhicules militaires spéciaux.